कई लोगों के मन में काफ़ी तरह की कन्फ्यूज़न है और काफ़ी सारे डाउट्स हैं इसको लेकर कि मैं क्विड लूँ कि नहीं लूँ वो तो चलो सही है वो डाउट सही है पर काफ़ी लोग के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि मैंने क्विड लेके कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी आ, क्योंकि कुछ समय पहले आ, अभी मुझे नाम तो सॉरी याद नहीं है पर आ, किसी ने कमेंट किया था आ, कि मैंने क्विड ली है और आ, मेरी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है एकदम स्मूथली चल रही है कार कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं या जो भी असल में भी है है प्रॉब्लम पहले की कारों में थे जब स्टार्टिंग में क्विड लॉन्च हुई थी मैं उसको झुटलाऊँगा नहीं आ, मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी इसको लेकर काफ़ी बार कंप्लेन मिली है कि मेरी कार में ये प्रॉब्लम है मेरी कार में ये प्रॉब्लम है काफ़ी कंप्लेन है आ, इसको लेकर पर उनने बताया कि मेरी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्विट लेके गलती तो नहीं कर दी वो इस वजह से क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपने थोड़ा और आ, दिमाग लगा के और थोड़ा और सर्च करके कार ली होती तो आप अगर टियागो लेते टाटा टी को लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता पर जब आपकी कार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप उस चीज़ को गलती क्यों मान रहे हैं कि मैं आपने टी आपने क्विड लेके कोई गलती की है ठीक है और सबसे पहली बात तो क्विड ही नहीं कोई भी कार अगर आप ले ले हैं ले लिए हैं उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की कहीं मैं ये तो आप दिन भर ज़िंदगी भर फिर पछताते रहेंगे उस चीज़ को लेकर तो आप क्यों जब ले लिया तो उसके बाद क्यों उस चीज़ के बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए आपने जो ली है वो आपकी कार है अब ठीक है आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते कि नहीं तुरंत चेंज करके मैं दूसरी कार ले लूँ अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल भाई ठीक है आप सोचिए आपका सोचना सही है पर अगर आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं तो आपको इस तरह से सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है और प्लस देखिए मेरे को अगर कोई सजेस्ट करता है कि आपने टियागो ले ली होती या तो मेरे चैनल पे ही कोई अगर बोलता है कि मेरी जो बजट है मेरा पाँच लाख का बजट है और मुझे कोई कार लेनी है तो बताइए तो मेरे सजेशन देने से पहले कोई और सजेशन देता है कि आप टियागो लें ठीक है तो मैं बोलता हूँ भाई साहब वो बोल रहे हैं कि पाँच लाख का बजट है ठीक है एक लाख एक्स्ट्रा आप देंगे नहीं एक लाख एक्स्ट्रा आप देंगे तो तो अच्छी बात है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि टियागो में सेफ्टी ज़्यादा है और air bag dual air bag है तो आप ए सिस्टम स्टैंडर्ड चाहिए तो आपको टियागो लेनी होगी आप ये बता रहे हैं उनको पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो फीचर्स हैं वो उसके लोएस्ट मॉडल में नहीं है वो उसके अपर या सेकेंड टॉप मॉडल में है सिर्फ ठीक है तो उसके लिए उन्हें छः लाख से ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे ठीक है तो आप उन्हें राय दे रहे हैं कि आप टियागो लें और वो बोल रहे हैं कि पाँच लाख का बजट है पाँच लाख की बजट में बेस्ट कार बताइए ठीक है तो मैं तो सीधा ही बोलता हूँ भाई अगर आप मुझे राय दे रहे हो कि आप टियागो लिए होते तो अच्छा रहता तो मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई एक लाख रुपये दे दो मैं ले लेता हूँ अभी के अभी अभी ले लेता हूँ देखिए मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं सर प्लीज़ मुझे जनरली बताइएगा कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए मेरी लाइफ की पहली कार है फैमिली की पहली कार लेने जा रहा हूँ मैं काफ़ी सोच समझ के लेना चाहता हूँ तो प्लीज़ उस हिसाब से मुझे सजेस्ट करिए पर मैं जब कार लेने गया था तो मेरा क्या थिंकिंग थी मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ कि मुझे ये था कि मेरी पहली कार है ये तो मैं इस बार कुछ भी लूँगा जी हाँ मेरा ये था कि मैं इस बार कुछ भी लूँगा और उसके बाद अगर मुझे कार लेनी हो सेकेंड टाइम तो मैं काफ़ी सोचूँ समझूँगा ऐसा किस लिए ये मैं आपको बताता हूँ कि हमें लेनी थी कार ड्राइविंग सीखने के लिए ठीक है तो फादर को कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप सेकेंड हैंड कार लें और सेकेंड हैंड कार में कुछ दिन सीखने के बाद आप उसके बाद दूसरी बार जब लें तो आप कार नहीं ले लें पर फादर को यह था कि नहीं मुझे पुरानी कार नहीं चाहिए मुझे ड्राइविंग सीखनी भी है तो नई कार में और पहली कार जो होगी वो नई कार ही लेंगे ये था कि पूरी फैमिली को कार सीखनी थी तो फ़ायदा क्या उतनी महंगी कार लेने का अगर उसका हो सके सीखते टाइम एक साल में उसका पूरा गियर बॉक्स घिस जाए उसका क्लच पेड चल जाए तो क्या फ़ायदा तो इसीलिए और काफ़ी पहले से ही मैंने मन बना लिया था वैसे क्विड को लेने का जब मैंने फर्स्ट लुक देखा था ऐसा न्यूज़पेपर में ऐड आया था तब तो एक दिन मैंने उनको सजेस्ट किया क्विड के बारे में कि आप जाके एक बार रेनो के शोरूम में देखिए कि क्विड कैसी कार है अगर आपको पसंद आती है तो लीजिए और मैंने कुछ तारीफ़ वारीफ अपनी तरफ से कर दी कि ऐसे ऐसे है ये है वो है क्योंकि मेरे को लेना तो मन बना लिया था मैंने कि हाँ लेंगे तो फिर लेंगे तो उनने भी जब जाके देखा मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं नहीं वो नहीं चाहेंगे तब भी लेंगे ऐसा कुछ नहीं था आ, तो उनने भी जाके जब देखा तो उनको भी काफ़ी पसंद आई और बजट के काफ़ी अंदर थी ठीक है क्योंकि जो कारों की तरफ वो जा रहे थे वो काफ़ी उनसे बजट में ऊपर थी और ये उन उनके बजट के अंदर थी तो आ, उनको भी पसंद आ गई ये कार कि हाँ चलो ठीक है वेड ही लेते हैं उनने भी मन बना लिया हालांकि वहाँ एक बार वो टाटा के शोरूम में भी गए थे पर वहाँ पे उनको टियागो दिखी नहीं आ, उसकी जगह टिगौर उनने देखी थी वहाँ पे और ये भी था कि हाँ टाटा की कार लेनी नहीं है काफ़ी लोगों को मन में ये बना होता है कि नहीं टाटा की कार नहीं लेनी है और हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये टियागो में कोई बुराई है देखिए मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है वो भी कार और प्लस अगर आपका बजट है तो उस हिसाब से काफ़ी काफ़ी बेहतर है ठीक है सेफ्टी के लिहाज से हर चीज़ से और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि सबसे बेस्ट कार जो अगर आप कम बजट में देखेंगे फीचर्स के हिसाब से तो वो टियागो ही है और उस टाइम पे पर इतना टियागो के बारे में इतना मालूम नहीं था कि इस हिसाब से उसमें फ़ीचर्स आपको अवेलेबल मिल रहे हैं और ये भी था कि टाटा की कार नहीं लेनी है मन में यही बना हुआ था तो फादर के यही मन में बना हुआ था कि टाटा की कार नहीं लेनी है पर फिर भी वो एक बार जाके देखा वहाँ पे तो उनको टियागो नहीं दिखी टिकॉर दिखी और वो बजट के ऊपर थी तो उनने फिर फैसला किया कि क्विड ही लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये चीज़ था कि आ, हर एक कार में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्विड क्विड और क्विड के लेके तो काफ़ी वीडियो बना रखी है और मैंने टियागो पे भी काफ़ी वीडियो बना रखी है जिनमें काफ़ी मैंने बेहतर बताया टियागो को और काफ़ी मैं कंपैरिजन भी किया है क्विड और टियागो का और काफ़ी लोग कंपैरिजन जो करते हैं मैंने उस उस वीडियो में ये बताया कि वो गलत है कंपैरिजन वो करने लायक ही नहीं है वो एक अलग बजट की दोनों कारें हैं ठीक है जिस हिसाब से आप कंपैरिजन कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि ये ये फ़ीचर्स अवेलेबल हैं तो उसमें फ़ीचर्स में आप फिर अगर आप देखने जाएंगे सिंगल एयर बैग इसमें सिंगल एयर बैग है डबल ड्यूल नहीं है ठीक है मैं मानता हूँ पर उसमें अगर आप ड्यूल एयर बैग वाली कार लेने जाएंगे और with A B S system तो उतना आपको खर्चा उठाना पड़ेगा अगर आप उठा सकते हैं तो बिल्कुल आप टीआगो के साथ जाइए पास जाइए मैं यही कहूँगा पर अगर आपके आउट ऑफ बजट है आपका बजट पाँच लाख के अंदर में है तो आपको क्विड ही आपके लिए बेस्ट पड़ेगी और अगर आप सेफ कार चाह रहे हैं कि एकदम मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो आ, ऐसा ना हो कि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो कार में या कुछ हो आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे ठीक है तो आप के टेन पर ही जाइए ठीक है ना ना आप मैं कह रहा हूँ टियागो पे जाइए ना क्विड पे जाइए वैसे हर अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है क्योंकि मैंने सिर्फ क्विड में टियागो में भी मैंने काफ़ी कंप्लेन देखी है लोगों की तरफ से आई हुई है मेरे पास कि मेरे टियागो में ये प्रॉब्लम है मेरे टियागो में वो प्रॉब्लम है कंपनी सॉल्व नहीं कर पा रही है मैं बहुत दुखी हूँ ये हूँ वो तो वो होता है जब कोई नई कार बनती है तो उसमें एक आध कमी रही जाती है और धीरे धीरे कंपनी उसको सॉल्व करती है और जो कार मार्केट में सेल हो जाती है जो कस्टमर के हाथ में आ जाती है तो वो तो बेचारा दुखी हो जाता है उसको लेकर तो वैसे हाल अब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से अब तो ऐसी मेरे पास कोई कंप्लेन भी ज़्यादा नहीं आती है कि मेरे क्विड में कोई प्रॉब्लम है या मेरे टी में कोई प्रॉब्लम है आ, पहले की कारों में जो थी वो तो रहेगी ही ठीक है उसको कंपनी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है अभी भी जो पहले की पुरानी कारें जो कस्टमर के पास हैं देखिए वैसे फादर के मन में तो पहले से ही था जैसे ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है कि नहीं मुझे मारुति की कार ही लेनी है चाहे जो हो जाए क्योंकि सर्विस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट रहती है बाद में नहीं रुलाती है बिल्कुल तो वो पहले शोरूम में गए तो वहाँ पे उनने वैगनार मन बनाई हुई थी तो वहाँ पे जाके जब सलेरियो देखी सलेरियो का मन बना पर वहाँ पे भी कई लोगों ने राय दी कि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो वो कार के लिए बेहतर नहीं है इस कार में तो ऐसे ही राय बदलती गई और मेरे से जब फादर पूछते तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं जाके सर्च करूँ या शोरूम में देखूँ उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं मिलता था मुझे तो मैंने बोला कि जो मन बना लिया है क्योंकि क्विड बजट के अंदर ही नहीं बजट में काफ़ी कम थी तो बजट जो अपना था उसमें फिट बैठ रही थी देखिए अब जो टाटा की कार आ रही है और पहले जो कार थी उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे हिसाब से तो हर तरह से लुक वाइज भी और जो कमियां थी पुरानी कारों में जिसकी वजह से लोगों में एक नेगेटिव थिंकिंग बन गई थी कि टाटा की हर कार में ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से तो उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है जो प्लस पॉइंट बननी चाहिए थी वही माइनस पॉइंट बन गई आ, वो टैक्सीज़ वगैरह में यूज़ होने लग गई क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थी प्लस कुछ समय बाद उनकी बॉडी आवाज़ करने लगती थी अब भी जो नई कार आई हैं ज़रूर लोगों को भरोसा बनेगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बनेगा और काफ़ी अच्छी कार है पर कुछ समय लगेगा कुछ समय वो चल जाएंगी लोग मार्केट में तो लोग और ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे देखिए राय देने वाले तो कई तरह की राय देते हैं जैसे कि मेरे फादर को दिए थे कि आप एयर बैग वाली कार ना लें एयर बैग खुल जाएगा अपने आप खुल जाता है कभी कभी और उसको फिट कराना काफ़ी खर्च भरा काम है तो आप ज़्यादा राय ना लेते हुए मैं तो कहूँगा कि आप खुद दिमाग लगाइए आप खुद सोचिए कि आपको क्या चाहिए देखिए मुझे चाहिए थी अपनी कार में लुक ठीक है फीचर्स ठीक है ये चीज़ चाहिए थी मुझे फैमिली के लिए ज़्यादा यूज़ तो करनी नहीं है ठीक है कि मैं फैमिली को ले जा रहा हूँ कहीं राइड पे मुझे सेफ्टी फैमिली की ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो ज़रूर मैं टीएगो को ही बेस्ट मानूंगा ठीक है पर मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं था मुझे नॉर्मल सिटी में ड्राइव करना है और आ, सिटी वगैरह में अगर एक्सीडेंट होता भी है तो कोई इम्पैक्ट उतना ज़्यादा रहता नहीं है कोई आप आप उतना तेज़ कार को दौड़ा ही नहीं सकते पर अगर हाईवे पे अगर आपको जाना है तो ज़रूरी है आपके लिए काफ़ी सेफ्टी और ए सिस्टम होना चाहिए आपकी कार में एयरबैग होना चाहिए आपकी कार में ये मैं मानूँगा तो एक ही एयरबैग बढ़ जाएगा सिर्फ आपको थोड़े से और पैसे चुकाने हैं टियागो को लेने के लिए पर मुझे जो चाहिए था वो तो इस कार में ही है टियागो में नहीं है और अगर मुझे पता भी होता शायद अगर कि टियागो के बारे में कि हाँ ये फीचर्स हैं या टियागो मेरे दिमाग में होती तो भी मैं मैं क्विड में ही जाता क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो क्विड में है वो टियागो में नहीं है और ऐसे ही आ, आ, मैंने कंपैरिजन किया था लोअर मॉडल में आ, अगर पाँच लाख में दोनों कारों को देखा जाए टियागो को टियागो में पाँच लाख के अंडर के जितने भी मॉडल हैं और क्विड में तो वहाँ पे क्विड आगे निकलती है मैंने एक वीडियो में बताया था तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं ये जिनके पास टियागो है वो क्योंकि मैं उस वीडियो में रहता है आदमी रहता है कि मेरे पास ये कार है तो मैं इसको इसके बारे में बुरा कैसे सुन सकता हूँ ठीक है तो उसमें कंप्लेंट कमेंट किया था लोगों ने तो वहाँ पर एक एक इंसान ने बड़ा दिमाग लगा के बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि देखिए जो टियागो है वो है नोकिया नोकिया का मोबाइल है ठीक है ऐसा मोबाइल पटको तोड़ो कुछ नहीं होगा ठीक है चाहे जितना पटक लो ठीक है पर क्विड जो है वो आप समझिए वो है एम का मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल ठीक है उसमें फ़ीचर्स काफ़ी हैं पर अगर आपने एक बार पटक दिया तो वो टूट जाएगा ठीक है तो वो चीज़ है कि आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए ठीक है अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बताइए आप सोच सकते हैं कि आपको कैसी कार चाहिए कोई दूसरा आपको राय नहीं दे सकता ठीक है वो यही बोलेगा इसमें ये ज़्यादा है इसमें वो ज़्यादा है पैसे उसको नहीं भरने पैसे आपको भरने ठीक है कार आपको लेनी है ठीक है आप बस राय ले सकते हैं इस चीज़ में कि किस चीज़ क्या कार में मुझे क्या मिलेगा फीचर और क्या कार में मुझे क्या नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद आपका काम है इस चीज़ को फाइनल करना कि आपको कौन सी कार चाहिए ठीक है तो बस मैं यही शेयर करना चाह रहा था आपके साथ आज की इस वीडियो में इतना ही लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें कुछ और आपके मन में क्वेश्चन हो तो अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं